Mes vrais amis sont... Ouais. sont des Ardennais, ouais. J'y ai jamais pensé en fait, mais... <laughs> si, c'est vrai. L'Ardenne, à mes yeux, c'est euh, le calme, les sapins, les, forêts, les des odeurs humides, le brouillard. Quand je suis euh, trop longtemps dans des endroits où il fait beau, je m'en lasse et euh, j'ai envie de, brouillard et j'ai envie de, ouais, de, ce qu'on a souvent ici. ma femme me prend pour un fou, mais, euh, mais euh, j'adore ça. quoi. Me retrouver ici, ça m'apaise, c'est moi, c'est chez moi, c'est mes amis. J'adore les gens qui disent ce qu'ils pensent, en bien ou en mal, qui euh, félicite pas forcément. Quand, il enfin, pour ma part, par exemple, quand il y a une performance, on, se sent juste euh, soi-même en Ardennes. Et les gens, pour moi, euh, en Ardennes sont, euh, sont authentiques, francs. C'est des valeurs hyper importantes. Et pour côtoyer quand même pas mal de, de culture, c'est quand même des choses rares, finalement. Et, et j'adore ça. Quoi. Donc, euh, pas de fausseté. D'un point de vue purement professionnel, je crois que c'est le meilleur endroit de Belgique et je ne suis pas le seul à le dire pour les cyclistes. Pas le meilleur endroit du monde, mais le meilleur endroit de Belgique et j'ai tout ce qu'il faut, euh, j'ai les, tous les terrains et toutes les conditions d'entraînement. Quand j'ai quelques heures à faire, euh, je reviens toujours près de Nardrin, près de La Roche. Il y a toujours dans ma tête des endroits où j'ai envie de passer, qui qui me viennent à l'esprit. Et, euh, voilà, je me dis, euh, ok, j'ai autant d'heures à faire, mais j'ai envie de passer là, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. Il y a un endroit que j'adore en vélo, c'est euh, sur les hauteurs de Durbuy. Là, il y a une vue, mais... Enfin, il m'arrive souvent de faire des tours, de, passer par là à l'entraînement, exprès. Le panorama là m'a toujours, toujours fasciné. Donc euh, ouais, le fait de, mettre le vélo en avant comme ça, c'est une bonne chose. Ça va dans, l'esprit que l'humanité recherche un petit peu. J'imagine qu'il y aura pas mal de manifestations sympas et j'espère que je pourrai y contribuer.